gratidão. É, assim. E a gratidão no, na gratidão. Oh. É, oh. E assim, nessa pegada do, do coach aí, galera, vou contar uma história que aconteceu numa empresa que eu trabalhei. Cheguei numa empresa que eu trabalhei aí e chamaram para uma palestra. Aconteceu um negócio aí, mas eu não posso falar, mas foi engraçado. Chegou, chegou uma palestra aí numa empresa que eu trabalhei de uma co executive coach. Oi, olá, eu sou Executive é Coach. É gourmet isso aí, viu? Isso é gourmet. executive, é gourmet. executive Coach. Falo muito bem no, LinkedIn. Aqui só, não, não muito Teams. Né? Então só <laughs> buzzword em inglês. E aí já começou estranho quando a coach fala. Não. Next level. Next tem que level. atingir seu next não, level. Já, já, começou estranho, André, quando a, quando a coach vira e fala assim. Então, por exemplo, eu na minha vida, é, eu fico seis meses em cada país. Então eu viajo muito, eu não fico parada. Cada seis meses eu já comecei o D-Day, ser é igual. Então, Priscila, minha chefe, estou ficando aqui, ó, seis meses eu vou ficar ali, tá? E tem que me continuar me pagando meu salário. Mas tipo assim, ó, porra, esfrega na tua cara, assim, não, né? Você já, é um bosta. estranho. Eu... Aí eu no grupo lá que eu tenho com os brother, já foi <laughs> zoeira. Falou, pô, tá boa essa vida, né? Aí começou. Ela começou com uma dinâmica. Vamos, vamos todo mundo fazer uma dinâmica. Vamos lá. Ó, eu vou falar cinco coisas. Vocês têm que me falar de uma a dez. Anota aí. De uma a dez Começou. Como está a sua alimentação? Ah, Como uma está bosta, o seu sono? <laughs> Uma bosta. Como está seu relacionamento com as, tá com as pessoas? Como está a sua atividade física? E tem o quinto que eu não vou lembrar. E aí, beleza, aí todo mundo foi lá, tá bom, né? Minha alimentação, pô, não tô me alimentando muito bem, por seis. McDonald's. É, dormir, pô, não tô dormindo bem, né? Videogame. Todo mundo preencheu. Ela falou, vou, vou pegar uma pessoa. Ah, não, não. Ah, não posso falar, vai. Fala, fala, pode vai. falar, pode falar. Aí teve um cara que falou lá que. Que. Não, meu sono é ótimo, excelente. Então, pega alguém. Alguém tá fudido no sono aí? <laughs> Foi tipo com essas palavras, mas assim, pegando uma pessoa. Ah, Zezinho, como que tá o seu sono? Ela foi bem no sono. Ah, não, meu sono tá <laughs> ótimo. Aí tá pega outra pessoa. <laughs> Alguém aí, tá fudido no sono, hein? Aí beleza, aí pegou outra pessoa. E ela foi começar a ah. falar, então, como tá o seu sono? Ah, né, eu, eu tenho dias que eu não consigo dormir direito. Ela não veio com nenhuma técnica, com nada. Ela só falou, é gente, olha a importância de dormir bem, tá, tá, tá. Aí eu fiz uma pergunta na lata. Ô, coach, o que, que você acha de sono polifásico? Que mandar a resposta para ela é lá. Então, gente, é que eu sou executive coach. Eu não sou especialista em sono. Caralho, então o que você tá querendo me falar aqui? Aí eu brinquei de no sono. grupo. Aí eu brinquei aqui no grupo. Porra, pra alguém vir me falar que eu tenho que comer direito, dormir direito, me relacionar bem e fazer atividade física, eu preciso pagar uma pessoa pra isso? ela poder ficar... Acho que eu sou coach já. É, eu, acho que eu já sou coach. E assim, para ficar... E, pra, pra, pra, e assim, executive coach. Deve ser uns diretores, uns CEOs que devem pagar uma grana pra essa mulher. Pra essa mulher falar, tipo... Ai, durma bem, se alimente, eu falei, porra, até eu quero falar, então dorme bem aí. Tá, converse tá, com a sua esposa, com seus <laughs> filhos. Dorme bem aí, irmão. Me dá um duzentão aí, vai, que eu quero ficar de seis em seis meses morando. Mano, e umas coisas doidas, André. Umas coisas doidas. Não, aí... que é, esses caras trabalham, pô, você pega executivo aí, o cara trabalha 14, e, e 16 horas por dia, né? Aí vai galera... falar pro cara, ó, chega em casa, conversa com a sua esposa, conversa com seus filhos. Falando, e a galera na empresa me conhece, sabe do meu jeito, né? O engraçado é que na hora que foi a minha pergunta e ela não respondeu, veio uns 10 WhatsApp pra mim. Mano, mas a mina não respondeu essa pergunta. Nossa, que. Não mandou que você isso? procurar no Google, não? Que charlatão! Tal, porque, para quem não conhece, o que é sono polifásico, né? Existe uma técnica que você dorme ao longo do dia curtos períodos e o seu corpo acostuma. Então você, por exemplo, dorme 20 minutos, depois mais 20 minutos e de noite você dorme 4 horas. Então você dorme, tipo, pouquíssimo, mas o seu corpo, ele se acostuma com isso e você tá descansado. E aí tem, por exemplo, caras muito fodas que, tipo, passa... queriam aproveitar melhor o seu tempo, eles faziam isso. Acho que Einstein tinha sono polifásico, eh, Leonardo da Vinci tinha sono polifásico, porque é uma forma de você dormir menos e mesmo assim conseguir descansar bem. É caras que conseguem atingir o REM, né, que eles falam, que é o sono profundo, em coisa de minutos. E aí é uma coisa de treinar e acostumar. Todo dia, naquele horário, meia hora ele dorme. E ele consegue, naquele, naquele momento, quando ele deita, um minuto, o cara já está em REM. E aí até tem um estudo que fala que das 7, 8 horas, geralmente, que eles falam para a gente dormir, não é às 7, 8 horas que a gente fica em sono profundo. Então essa técnica é meio que uma concentração de sonos ao longo do tempo e uma depois no final maior, que você consegue aproveitar mais esse REM e consegue dormir bem, né? Vamos dizer assim. Bacana, e aí você consegue aproveitar mais o seu dia, né? Pô, se você só dorme 5 eu... horas por dia, você é. consegue ter 19 horas produtivas, né, no seu dia. Eu, eu, eu, não sabia que tinha esse nome não, mas acho que todo mundo já teve essa experiência, por exemplo, de você... Pô, você dorme mal à noite, assim, aí você almoça e dá uma, aquela cochiladinha, assim, de meia hora, Pô, você acorda revigorado, cara. É. E, e você Adri... toca bem o dia inteiro depois, o, resto Adriano do tá dia. tá ligado. Né? Eu não sou uma pessoa que dorme muito, já acostumei a dormir pouco. Então eu vou dormir geralmente, galera, 3 da manhã e acordo geralmente 8, 8 e meia. Eu durmo 5 horas por dia e pra mim tá ótimo. E aí se eu durmo mais do que 8 horas por dia, do que 5, às vezes vou dormir 8, cara, na semana parece que eu acordo pior. Tô, então, Puta, hoje é 10 horas da noite, eu vou dormir, vou acordar às 6 eu acordo estranho. Aí no fim de semana Pagado. tudo bem. Porque acho que eu, eu, na semana eu tô tão na correria que eu não consigo. Agora, no fim de semana, que baixa um pouco a, <laughs> a minha ansiedade, vou brincar assim, aí eu consigo. Puta, de sábado eu acordo 10, 10 e meia. Mas na semana, galera, eu não consigo dormir mais que 5 dias. E eu tinha... Sonho, né? Isso que é bom ter filho, né, Adriano? Acorda 10 ah, e é- meia no sábado. Mas é bom, mas é bom que. Cara, eu, eu não sei o que é isso há alguns anos. Domingão, fala aí, domingão, 6 horas da manhã. Papai, papai. Ah, é uma maravilha. Cara, Ai. tem dia que meu sonho sexual é dormir eu... abraçado a um travesseiro só. Mas ó, Adriana, o que eu sempre falo, anota. Sabe por quê? Eles vão chegar na adolescência. Aí vai ser a hora hum. da nossa vingança. Hum. Lembra? Não, adolescente dorme pra caralho, pô. Adolescente dorme Ah, muito. sim, não, mas a gente vai, né? não, vai dormir menos ainda, porque vai sair pra balada e como que você vai ficar em casa? Então, aí você acorda cedo, seis horas da manhã você acorda também, mano. Ah, Você vai ficar em claro, morrendo de preocupação, isso que vai acontecer. É, foi, mas foi engraçado. Você daí do Executive Coach pra terminar foi engraçado. Aí no final, cara, ela foi lá, falou nada com nada, sabe? Não respondeu nenhuma pergunta de forma direta. Objetiva. E aí, pô, e aí? Que, que merda, né? <laughs> Tipo, não ajudou ninguém no fim das contas. Foi lá, falou um monte de coisa.